jumlahnya kumelekan, kumelekan, wenyanklen, wenyanklen, felen felen, felen felen, ilkulen, ilkulen, afmadulen, afmadulen, ayunien, ayunien, tungmekilan, tungmekilan. Finn Mauclen, Finn Mauclen, Jewetchingen, Urkulen, Urkulen, Kansalen, Kansalen, Yazkulen, Yazkulen, Likan, Likan, Likauklen, Likauklen, Likanche, a licance, a afelun, cupaumaun, cupaumaun, uezalen, uezalen, tremolen, tremolen, cutanuclen, cutanuclen, arentulen, arentulen, utelen, utelen, utelen, utelen stillen erstellen genüllenen wollen wollen füllen füllen warmtulen warmtulen warm